Всем привет! Данное видео подробно расскажу и покажу, как сделать себе а, в группу ВКонтакте хорошую видеообложку и как ее установить. У меня сейчас уже есть а, готовая видеообложка, уже подготовлена, и в дальнейшем, а, во второй части видео, я покажу, как создать свою собственную обложечку из своих видео, которые у вас есть в Sony Vegas Pro. Что ж, для начала мы перейдем к установке нашей обложки. Что нам потребуется? Нам потребуется зайти в управление. Заходим в управление настройками своей группы. Зашли. Здесь у нас есть вот такая вкладочка «Обложки» и «Управление». Нажимаем «Управление». И здесь мы можем загрузить уже свою обложку, живая обложка сообщества. Разместите до 5 больших видео или фотографий в обложке своего сообщества, которые будут переключаться автоматически мы рекомендуем загружать видео или изображение в разрешении 1080 на 1920 длительностью не более 30 секунд, размер а, файла а, до 20 мегабайт. Чтобы начать загрузку нашей обложки, надо нажать на «Добавить», нажимаем, выбираем нашу обложечку, вот моя подготовленная обложка 0.2, нажимаем, идет загрузка нашей обложки. Разрешение данной обложки 1000. 200 э, на 1920. Идет она меньше 30 секунд и весит меньше 20 мегабайт. Все. Обложка, обложка у нас загружена. А, закрываем и нажимаем «Сохранить». Теперь нам осталось перейти на телефон и посмотреть уже, как будет выглядеть наша группа с нашей обложкой на телефоне так как с компьютера данная обложка отображаться не будет. Отображается только на телефоне, на смартфонах. Вот мы перешли в смартфон, а, зашли в ВК. Обложечка, как видим, отображается у нас а, практически корректно. Надо было буковку одну немного подвинуть, текст подвинуть чуть-чуть левее. Было бы вообще отлично. Ну и так смотрится тоже неплохо. Вот мы перешли обратно на компьютер и посмотрим уже, как нам создать данную обложечку. Делать мы будем это в Sony Vegas Pro. Перейдем в Sony Vegas Pro. У меня 16 версия. Чем мне нравится 16 версия, то что а, в ней добавлено побольше возможностей. И плюсом можно а, рендерить, а, задействовав видеокарту, что мне очень нравится. Например, вот у нас есть а, видеоролик. Вот такой вот мы его закидываем в Sony Vegas, соглашаемся, он сохраняет у нас параметры, проходит у нас загрузочка, что нам надо делать дальше. Далее нам надо а, подрезать этот видеоролик, сколько нам надо. А, к примеру, будем брать отсюда. Вот здесь вот внизу есть обрезать. Вот так вот, разделение. Я сейчас весь экран сделаю, чтобы вам было видно. Разделяем. Все. Эту часть мы удаляем, нажав клавишу Delete. Нажали сначала на часть видео, нажали Delete, а нажали звук удалить. Так, чтобы у нас э, звук и картинка не двигались, двигались одновременно. А, надо нажать вот здесь вот рядом с замочком. Есть вот такая вот стрелочка. Один раз нажмем, у нас двигается звук отдельно от видео, его можно удалить отдельно. Еще раз нажмем, все у нас звук двигается вместе с видео. Но если вы просто нажмете на звук и нажмете на нее, то не факт, что он отделится. На, по идее, нажимать все равно как бы сначала на видео и затем разделение. Так, нажали разделение. Разделяем. Звук нам не нужен здесь. Удаляем. Чтобы удалить э, аудиодорожку, правой кнопкой по ней щелкаем и ищем здесь удалить дорожку. Нажимаем удалить дорожку. Дорожку мы удалили. Что нам требуется дальше? Дальше нам надо еще обрезать видео. К примеру, мы его подрежем. Докуда нам получится? Давайте вот до сюда. Вот до сюда оно у меня было подрезано. Еще раз, вот здесь вот есть у нас разделить дорожку, нажимаем, разделили. Нажимаем на кусочек видео, нажимаем Delete, удалили. А здесь плавненько вот сюда вот наводим на стрелочки и загибаем края. Чтобы плавный переход был, а не резкий, с небольшим затемнением. Далее, что нам надо сделать? Здесь вверху есть вот колесико с настройками. Нажимаем на него нажали. Здесь нам надо поменять разрешение. А ширину мы поставим 1200, 1200. Высоту мы поставим 1920, 1920. Прописали. Ничего здесь не меняем, качество тоже не увеличиваем, не уменьшаем. Если надо где-то вам, то увеличивайте, уменьшайте. Но а, для видео ВКонтакте этого делать не надо, потому что у нас увеличится размер, а нам надо уложиться в 20 мегабайт. Нажимаем Mapping. Все, размер у нас применился. Все, нажимаем ОК. И вот теперь у нас вот такое вот видео. Что же с ним делать дальше? Вот этот вот ползуночек крайний мы двигаем в самое-самое начало, чтобы было на самом начале. Чтобы у нас не смещалось ничего по э, мере того, как мы будем редактировать. Здесь вот у нас есть такое вот окошечко параномирование и обрезка событий. Нажимаем на него рядом с FX. Нажали. У нас открылось вот такое вот окошко. Далее, что нам надо здесь сделать? А, здесь нам необходимо... Так, давайте еще кое-что сделаем. Вот этот темный экранчик мы уберем, а то очень плохо ориентироваться. Темный экранчик уберем. Обрежем еще раз. Обрежем. Удалим. Удалили. Загнем снова угол. Плохо ориентироваться просто по темному экрану. Так, перейдем в самое начало. Снова нажимаем на параномирование и обрезка событий. Нажали. Вот у нас открылось вот такое вот окошечко. В этом окошечке нам надо здесь выбрать Так, источник. Сохранять соотношение сторон. Нажимаем «Нет». Далее, что нам надо? Здесь еще сделать. Сейчас мы можем так вот тут убрать, посмотреть. Видите, у нас плоская фигура вот такая получилась. Нам такая плоская фигура а, совсем не нужна. Все. Убрали. Вот здесь вот угол обратно вернем. Снова заходим в паранормирование. И здесь вот у нас вот стрелочки вот есть. Слева свободное перемещение. Нажимаем, чтобы у нас была вот такая вот стрелочка по горизонтали. Все. Далее колесико мышки крутим э, вниз, чтобы уменьшить на себя, то есть а, вверх от себя, чтобы увеличить. Я вот себя кручу и начинаю двигать ползунок. Вот здесь вот вправо. Если двигать, а, получается, влево с этой стороны, то у нас расширение идет. Если двигать вправо, то у нас сужение идет. Расширением будем заниматься. Так вот расширили одну сторону. И теперь вторую сторону надо расширить точно так же. Двигаем. Более-менее у нас картинка начинает принимать адекватные параметры. Все. Больше нам здесь делать ничего не надо. Если у вас что-то не двигается, один раз вот на этот замочек нажмете, разблокируется, не разблокируется, но бывает просто нажать сюда и все работает. Больше нам здесь ничего не надо, закрываем и просматриваем наше видео. Как видите, у нас а, все идет адекватно. Звук вы можете оставить, можете не оставлять, как хотите. Я звук убираю, потому что здесь а, музыка находится, которая защищена авторским правом. Я просто не могу ее включить в видео. Все, далее. Что нам надо сделать дальше? Выделяем вот так вот. зажали а, левую клавишу мыши. Сначала щелкнули, откуда будем выделять. Зажали левую клавишу мыши и тянем влево. Все, выделили весь отрезок. Далее переходим в файл. Вверху у нас есть в левом верхнем углу. Нажимаем файл. Нажимаем визуализировать как. Далее кодек AVC а требует у нас контакт. Нажимаем кодек AVC а и выбираем формат, в котором мы будем рендерить. Если у вас есть видеокарта, то выбираем NVIDIA NVENC, где у нас есть. Если нет, то выбираем без нее. Вот. Интернет HD 720. 720 это потому, что нам надо сэкономить мегабайты, либо же у нас э, видео не уложится в 20 мегабайт. Если у вас только процессор будет рендерить и видеокарта э, не рендерит, и старая версия, допустим, Sony Vegas, либо же слабенькая какая-то видеокарта, которая не способна на это, то выбираем просто HD 720. Если есть видеокарта нормальная, у меня получается, нажимаем с NVIDIA NVENC. Далее, после того, как мы выбрали, определились, мы выбираем Customizate. Почему мы должны выбрать Customizate, сейчас объясню. Нажимаем. А здесь Invoice Video. Так вот нажали, сняли галочки, поставили. Что Level Pass это объединение у нас идет. Это нам ничего не надо. Качество мы не меняем, ничего не меняем. Но здесь у нас есть разрешение. Разрешение у нас будет 1280 на 720. Если мы в этом разрешении сразу бы начали рендерить, то у нас бы картинка получилась зауженная, как в первом случае с видео. Надо выбрать Custom формат Size. Выбрали. Здесь надо а, высоту, ширину поменять, то есть меняем, ставим 1200 на 1920. Теперь у нас сохранятся необходимые пропорции нам для ВК. Нажимаем ОК и нажимаем рендер. Можно здесь так вот название. MP4 не убираем, не стираем. Аккуратненько вот так вот мышкой кликнули куда-нибудь. Точечку надо тоже оставлять. Пробелов можно не ставить никаких. И, например, назовем наш файл 3. Просто пускай будет 3 и нажмем рендер. Нажали рендер, пошел у нас рендер. Автоматически у нас все срендерится на рабочий стол. Все, мы уложились э, в 30 секунд и э, в мегабайты. При рендере еще раз нажимаете файл визуализировать как. Как видите, вот, э, чтобы ориентироваться по размеру, а здесь нам пишут внизу, вот, size, это сколько на диске свободно, на диске свободно 144 гига, то место, куда будем рендерить. А Browse, здесь можете выбрать, куда вы будете сохранять. И здесь у нас также указан размер. То есть мы можем ориентироваться по размеру. Если я выберу 1080, как видите, у нас уже здесь 24 мегабайта. Все, cancel. Здесь нам ничего не надо. Закрыть. Нет, я не буду ничего сохранять. Это все уже можно удалить. И вот он, наш файлик. Для ВК мы только что создали а, себе видеообложку для ВКонтакте. Sony Vegas, кому надо, где скачать, Э, легко найдете в интернете, либо купите. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока.